आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे उपायों के बारे में जिनकी मदद से आप माँ काली को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने जीवन में सुख समृद्धि पा सकते हैं साथ ही साथ सारी परेशानियों से छुटकारा भी पा सकते हैं अगर आपका कार्य में प्रमोशन नहीं हो रहा है तो आप एक कलश में पानी भरकर उसमें खड़ा नमक खड़ी लाल मिर्च डालकर ग्यारह बार उबारें और फिर एक थाली में काजल व कुमकुम से दो आकृति बनाएं और उन आकृति पर कलश का पानी डालें और उस पानी को गंदे नाले में बहा दें आपके प्रमोशन में आने वाली सारी रुकावटें इस उपाय से दूर हो जाएंगी वहीं अगर आपकी दुकान नहीं चल रही है